Atalmış Uyğur Abdunum rayonunun Partkom sekretari Maşun rayonunun Uyğur diyarında ziyaretə uyuşturulğan Braziliya, Vyetnam, Kamboja, Türkiya, Indoneziya qatarlıq dövlətlərinin Xitayda turistlik baş konsullarını kütüb alğan. Xəbər qılınışca Maşunroy ulardan özlərinin Şərq Türkistanda yürgüzüb atqan siyasətini qollashını, xalqara səhnədə Xitay üçün avaz çıxırışını tələb qılğan. 27 aprel İstanbul'un ilgirki aerodromi Atatürk aerodrom meydanda Türkiye'nin 2023 yillik aviatsiya olam va texnika yarmarkasi boshlandi bu munosabat bilen İstanbul osmonida turkiyaning kurashchi aeroplanlari maharet ko'rsatib to'xtamay uchishga boshladi bu yarmarka 2018 yildan tartib o'tkazilib kelayotgan bo'lib bu qitimqi yarmarka 27 aprel'den 1 maygacha 5 gün kun davomlashadi ekan Amerika bilan Xitoy o'tirisidagi jiddiylik bu qidim Filippinda o'zini ko'rsatdi. Xitoy dengiz qirg'iqi muhofazat atrida qo'mondonlik organiga tava paraxutning janubi dengizdagi talash tortishiga xadatash qarab mangan Filippinga tava charlash paraxutini to'sib olgandan keyin Amerika tashqi ishlar ministrligi Filippin tarafda ekanligini e'lon qildi. Xitay yer şarı televiziyatori 26 aprel Twitter hesabidagi ichki yozmada Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'anning o'zi qatnashgan televiziya programmasi yurak kesli qo'zg'alib qolganligini va oilasidagilarning doktorxonaga chaqirilganligini o'ttirib qo'ydi. Мәзкур таратқудан кейін президент Эрдоғанның саламатлық тоғрысындагы докладларының дәлелленмегенлігін айтып, ялған хабарны тезлікте өчіріп әтті. xitoy tashqi ishlar bayonotchisi bu soxta xabar haqida bayonot e'lon qilib turkiyadagi saylovning davlatning ichki ishlari ekanligini bayon qildi hamda xitoyning aralashishni o'ylamaganligi bildirildi xitoyning tokioda turishlik yangi bosh elchisi Wu xov yaponiya xitoy ichki davlat munosabati 1972 yilda yil normallashgandan buyongi eng murakkab mazgilni boshdan kechirdi dedi oldingi oyda tayinlangan bashalchi vu yaponiya axborot klubida o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida ikki davlat o'tirisidagi eng yangi munosabat musobaqasi haqida to'xtaldi hindiston davlat mudofaa ministri xitoyning ikki taraflik chegara kelishimiga xiloflik qilib ikki davlat munosabatining umumiy prinsipal asosini buzganligini aybladi Xəbər qılınishicha, Hindiston Davlat Müdafiə ministri Rajnat Singhi ziyorat kelgan Xitoy Davlat Müdafiə ministri Li Shangfu bilan ko'rishib, Hindiston-Xitoy chegara rayoni va ichki davlat munosabatining yaxshilanishi to'g'risida ochiq-oshkora suhbatlashgan.